Balkan Limanı'ndan ayrılmış bulunmaktayız. Yaklaşık 37 mil bir seyahatimiz sonucunda artık Göce'ye ulaşmayı planlıyoruz. Ee, bakalım nasıl geçecek. Bunları sizinle paylaşacağız. Keyifli olacağını umut ediyoruz. Hava güzel, ee, su güzel. Saat sabah 5.15 civarı. Saat 5'te kalktık. Kalkan daha güzel gözüküyor. Evet. Bay bay Kalkan. Kalkan'ın adaları Sıçan ve Yılan Adası. Kalkan Burnu. Buradan batıya döneceğiz. Navyonix'te kayalıkları nasıl gösterdiğini göstermek istiyorum. Şu tarafta gayet açık ve net seçili şekilde sığlık ve kayalıkları gösteriyor. Bunlara da bakacak olursak şuradaki çıkıntı göze çarpıyor. Ve kalkana elveda. Artık görünmez olmaya başladı. Güneşin kızıllığı bulutları yakmaya başladı. Şu an Patara sahili ve güneş doğdu. Patara'dan güneş doğdu seyir halinde devam ediyoruz. Sağdan sağdan gidiyoruz. 5.1 <laughs> knot. Gelken tam açık. Saatte 10 e, nat civarı rüzgar esiyor. Tekne 15-20 dereceler arası 15 derecede falan yatık. Bu şekilde gayet güzel devam ediyoruz. Patara plajını geçerken bir şey çekmek istedim. Bakın denizin nasıl karakter değiştirdiği. Şu an dalgalı değil de yani hafif rüzgarlı bir yerden e, tertemiz bir suya çıkıyor. Patara plajı. E, burunlardan böyle hani derler ya kıvrıla kıvrıla gelen rüzgarlar gibi. O tarz bir şey bu. Evet. Şu an o denizin daha pürüzsüz tarafına giriş yaptık. Artık güneş iyice kendini gösterdi. Şu an yedi burunlardayız. Bu burunlara yedi burunlar deniyor sırayla. Şurada güzel bir mağara var. Daha önce burada yüzmüştüm. Ee, eski bir videomda var. Büyük güzel bir mağara. Dibi derin 12 metre. Deniz iyice kaldı. Hava kaldı iyice. Su çok güzel. Bunların e, burunları dönünce hemen artık e, Fethiye'nin e, bu kelebekler ve kabak. Önce kabak sonra kelebekler. Sonrasında Ölü Denize, Belce Kız'a doğru gidiyor. Eda uyandı. Günaydın. Bay bay. Evet şimdi devir teslim yaptık. Kaptanlığımızı Eda'ya verdik. Eda teknemizin başında. Ben de biraz dinleniyorum. Pek başında değil ama işte. <laughs> Neyse ki otopilot var. Merhaba. Şimdi sucuk ve ne zamanı? Pellumi. Oo. Cızırdamış bızırdamış. Evet, şimdi Tersane Adası'nı sancağımızda bırakarak Göce'ye giriş yapacağız. Bir kanal var. O kanaldan geçeceğiz. Ondan sonra artık Göcek'teyiz. Evet Göcek'e gireceğiz. Göcek'te bizi bir arkadaşımız bekliyor. Cem Yarım Bıyık Çağlayan, Bebeleri ve Rüzgar Reis isimli teknesi. Bunlar Killebükü'ndelermiş. Biz de onların yanında bir ziyaret şöyle yapalım, bir keyif yapalım dedik. İyi oldu, denk geldik. Göce'ye giriyoruz. Hemen arkamızda Tersane Adası var. Bir zamanlar Rumlar yaşarmış. Eğer içerisine girerseniz orada eski bir Rum köyü var. Yıkıntılarını görürsünüz zaten. Şu anda restoran da var orada. Orada değil mi Deniz marketi? Evet. Orada orada bakın. Migros Deniz Market var şurada. Biraz bir şeyler almamız lazım. Orada duruyor. Botla yanaşıyormuş kendileri. Evet, çalıyor. Alo. Ha, merhaba. Ee, siz duruyor musunuz olduğunuz yerde? Tamam. Ee, biz şimdi iki dakikaya geliyoruz da eşimi botla mı alacaksınız? Botla, tamam. Tamam, iyi geçtik. Teşekkürler, sağ olun. Migros'a gidiyorum. Botla alacaklarmış. Ee, ona yanaşılmıyor telefon açıyorsunuz. Botla gelip sizi alıyorlar, alışverişinizi yapıyorsunuz. Bayağı telefon açtım. Aynen. <laughs> İyi hadi bakalım. Doris'ten beni getirdiler. Şimdi Migros'tayım. Normal bildiğimiz market ne güzel. Bu teknedeki e, misafirleri bıraktıktan sonra muhtemelen bizi almaya gelecek. Ben çıkmayacağım tabi. Edoş gidecek. Ne boşta. Arkadaş. Yavaş yavaş atlayacaksın. Şuraya mı? Evet evet. Tutun olsun ipine. Dur ben yardım edeyim bekle. Hadi bekliyorum ben. Tamam. Ya videoya çekince çocuk da gaza bastı. Aktiz Leyla <laughs> bak. Ee, koca Migros normal Migros'tan da büyük. Bayağı da iş yapıyor burada. Bir de Carrefour var böyle bu şekilde. Göcek'e geldik arkadaşlarımızı gördük. <laughs> Bakın rüzgar reis. Şöyle kıyıdaki babalardan birine bağladık. Bakın orada baba var. Ne yapıyorsunuz? Yüzüyoruz tamam gibi. Çok güzel gözüküyor. Domuz bükü burası? Kille bükü. Yani. Cem ve Rüzgar. Evet Doris Killebükü'nde Göcek'te. Rüzgar Reis yanında. Eda Irmak. El salla Irmak. Cem el salla. Ağaçlar güzel. Su 28,5 derece. güzel. Yunus. Oturuyoruz kahve içeceğiz. Oturuyoruz. Irmak kahve getiriyor. yaptığı nefis pastaları yiyoruz. Bir köfteleri pişme yapmaz bisküvili. <laughs> Fırınımız yok. inşallah. Yani fırınımızın pratik. Küçük denizci geliyor. Büyük teknemiz de olur. Merhaba ben Irmağım. Ee, bu da bizim teknemiz. Eda ablalar bugün öğlenleyin geldiler. Şimdi biz komşu olduk. Çok güzel bugün. Şimdi mangala gideceğiz. Çok güzel oldu bugünümüz. Görüşürüz. Yoksa... İşte bir kere o da çok havarat. Onun hazırladığı sofaları... Evet, evet. Biraz daha şöyle ol. Tamam. Tamam. Biraz... Evet. Biberleri közleri Bana oradan olsun. ırmak şey verir misiniz? Ee, ıslak mendil. Ben ay, arkamız şey gibi çıkıyor, ekran gibi çıkıyor Mert arkada. Evet çok güzel zaten ya her yer muhteşem ya. Görecek muhteşem oldu belli ki. Aynen. Merhaba. Kara para ticareti. Etli verir misiniz? Şey gibi oldu ne? Kol bol. Selam. Tamam vereceğim Şimdi onu. Soframız Al, zengin maşallah. Etlerimiz güzel. Mangalı Cem yaktı sağ olsun. Rahat rahat şöyle güzel bir böcek koyunda. Şöyle vallahi. Oh. Karaya nazır, denize nazır. Her şey güzel. Bay bay. Evet, saat gece bir buçuk sularında. Şu an hala motor yat e, jeneratörünü çalıştırıyor. E, rica ettik kapatın diye kapatmıyorlar. Günaydın. Şimdi saat sabah 7 çeyrek civarı. 7'de kalktık. Bugün biraz geç kalktık. E, çünkü hava böyle daha uygun. Bu vakitlerde daha mülayim oluyor. Öğleden sonra yine normal e, hava çıkacak. Şimdi Göcek'ten yaklaşık 30 mil bir seyrimiz olacak. Marmaris'in Çiftlik Adası'na, orada güzel bir çiftlik restoran var ona gireceğiz. E, keyifli bir seyir olacağını umut ediyorum. Hadi bakalım günaydın. <laughs> Şu an Edoş bana bir şeyler hazırlıyor. İşte aşkın gücü bu. Sabah saat 7'sinde kaldırıp bir şeyler hazırlamak. Şimdi burası Göcek'in tam ortası. Göcek adaları. Şu an Göcek'i geçiyoruz. Göcek burnu ve çeşitli kayalıkları. Artık hedefimiz Marmaris. Karşı kıyılar. Marmaris'e doğru seyir halindeyiz. Süratimiz 6.5-7'ye yakın gidiyor. Motorumuzun devri var. 2000 civarı. Vlog tam açık. Yaklaşık 0.6-0.8 mil arası destekliyor. Bir de tabii teknenin balansını da sağlıyor. Normalde ana de açar Biraz sert geldi bir de üşendim. Şu an tekne 20 derece falan açıyla gidiyor. Eda'nın dünyadan haberi yok. Sürat 7 nat. 6.37 civarı. Hava sert. Tam açık. Şimdi çiftlik koyuna yaklaşıyoruz Marmaris'te. Artık Marmaris gözüküyor. Bayağı yakınız. Şu an tekne biraz yatık. Yelkenler tam açık. Ee, çiftlik koyunda güzel bir gün geçireceğiz. Orada Azmak restoran var. Muhteşem bir restoran. Ee, çok kaliteli çalışanları var. Fiyatları da uygun ve çok lezzetli. Oranın keyfini çıkaracağız. Bu arada Azmak restoranı anlatayım. Ee, Azmak restoranın iskelesi var. Teknenizi bağlıyorsunuz ve bağladığınız zaman bir ücret ödemiyorsunuz. Ee, su oluyor, elektrik de oluyor. Ee, sadece orada yemek yemeniz gerekiyor gibi yani zorunda değilsiniz ama tabii yemek gerekiyor. Ee, internetleri var, temiz duşları, tuvaletleri var. Her türlü yardımda yapıyorlar. Fiyatları uygun. Yemekler lezzetli. Yani aslında bulunmaz bir yer. Çok güzel. E, bunun gibi e, bizim bu koylarımızda birçok kaliteli e, restoran ve işletmeler var. E, kazıklamadan gerçekten işini düzgün yapan temiz ve hijyenik yerler var. Bunlardan birisi de işte şimdi gideceğimiz Çiftlik Koyundaki Azmak Restoran. Ee, size de tavsiye ederim. Çok keyifli. Çiftlikte bir ada var. Hemen adanın iki tarafından girişi var koyun. Çok da güzel bir koy, kumsal. Ee, keyifli bir yer yani. Şu an benzin dolduruyorum. Daha doğrusu yedek depolarımızdan kullandığımız depolara dolduruyorum. İki tane 25 litre yedek, iki tane de 25 litre yakıt tankımız var. Toplam 100 litre. 50'si kullanılabiliyor, 50'sini dökmek gerekiyor bu şekilde. Bittikçe döküyorsunuz. Biraz ağır oluyor, belim ağrıyor falan. Benzin kötü bir şey. Niye? Bir yanıcı, iki bulamıyorsunuz. Şimdi buralara mesela buraya değil de birçok yere tanker geliyor. Tankerden mazot alıyorsun. Konuyu kapatıyorsun. Çoğu tekne mazotlu. Ama benzinin bu tip dezavantajları var. Yani benzin taşınmadığı için genelde hemen hemen hiçbir yerde benzin yok. Çiftlikte deniz harika. Çok güzel gözüküyor. Çok serinledim. Yorulduk ve hak ettik bunu. Evet. Şimdi Azmak restorana yürüyorum. Neden Azmak denildiği açık. Çünkü karşısının yanında hemen bir Azmak Çık var. Fakat tabi suyu çukurda kalmış. Biraz kirlenmiş. Bir tanıdık isim. Demin yatıyordu bu tembel. Şimdi buna bayrak sallama deniyor. Bayrak sallama töreni. <laughs> Bakın şurada da bayrak var. Şimdi bu restoranların her birinin bayrakçısı var. <laughs> bu bayrakçılar çıkıyor böyle. Müşteri kapmak için ha, bizim bayrakçımız da geldi. Bakın bu da bizim bayrakçımız. Çünkü koya bir tekne girdi. Şimdi bu tekne geldi koya. Koya tekne gelince usul bu. Bu şekilde yani müsait. Ha, müsait gel diyor. İşte müşteri alınıyor şu anda 8. evlilik yıl yemeğimizi yiyoruz. Canımız balık çekmişti, iyi oldu. <laughs> Balıklar masa güzel maşallah. Bir adet levreyi ömrümüzü bölüştüğümüz gibi bölüştük. Allah çok romantik. Mert duymadı romantik kılmasları. Duyduk. Ben etrafı çekiyorum. Şu an vlog yapıyoruz. Romantizm değil lütfen. Bak ya. Aşksız vlog mu olur değil mi? Aşk yani. her şeyden önce. Aynen. evet. Şu an kazlar geldi. Ördekler geldi pardon kaz demişim. Bir adet köpek ve kedi. Bu ne acaba? Çünkü bu harika bir bazlama. Azmak restoranda çok güzel bazlamalar oluyor. Yemekte de sunmuşlar bunu. Aklıma yazmıştım hemen tek sabah kahvaltısında. Şuraya kayıverdim. 10 lira bu arada kendisi. Harika bir şey. Muhteşem. Hemen tavada ısıtıyoruz. Baktım Isıt ısıt. Ortamda böyle. Tereyağı da var. Şöyle şey de var yani. Uhu. Domino mino.